vita parte parita inventita Saluto carai, i kai bonvenon al nia nova episodio Hodia o mi red convenis uh, longa tempe, kai do mi ne havas ion apartan por montri domi te segnis ion kion vi povas nun vidi, cae se vi ne vidos tion, tute ne gravas. Do, ni turnu nian atenton recte alla medito, restu cun ni, cun medito cun ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nian nova zamenhofa medito. Odio mi volas legi con vi parton de la necrologo pri Vavo Ho trompeter qui un mi mensis hierau kai versaine ne multa esperantistoi memoras pri li do mi legos el pagio ducent dudec el la gazeta articolo el lingvo internazia el Essen, en Germanuio, mi ricevis la tre malgioian sci igon, che la sepan de novembro post longa, pazienze el portata suferado, tie mortis en la agio de sestec tri iaroi, vavo trompeter. Hierau mi scribis ali li leteron, sed, antau ol mi havis la tempon por engeti la leteron en la postan queston, mi ricevis de la familio de trompeter la funebran sigon kai mi devis dis shiri mian leteron kai anstatau g mi sendis alla familio de la mortinto leteron condolenza en mia nomo kai en la nomo de ciui nia amicoi esperantistai mi ne racontos nun pri la signifo cion la mortinto havis por nia afero. Mi ne raportas pri ciui liae meritoi por nia afero. Ciui esperantistoi cias tiona ci tre bone, cae sen dube ili ciui une cun mi sentas la tutan perdon ciu nin atingis. Alla nove esperantistoi mi diros nurma mal longe che sen vavo ho trompeter nia afero nun eble iam de longe, ne existus. Se vi memoras pri la hieraua medito, ni rimarchis cune che la figuro de Trompeter estis tre grava, sed ali flanque estis precisam momento dum quiam Trompeter forlassis laferon cae tio estis iom da iaroi antau la forpasso, la morto de Trompeter. Do, estas intereses si, e la plumo de Zamenhof, che li ciam restis en contacto con Trompeter, ec post la forlasso de la afero esperantista. Do, tion mi consideras tre alt estima conduto fare Desamenhof. Zamenhof. Char estus tre nature, cae tutte compreneble forlasi la homon, se Desamenhof rimarcas alla nova esperantisto kai certe ni estas nove esperantisto i char la lettero publicigis en 1801, ni ne plu memoras la signifon de trompeter char sponsoroi ebligas afero in vivi povi kai protio malgrau la eventuala cesso de subteno estas grave doni la giustan locon al ili en la afera historio kai memoro kai tio compreneble ne validas nur pri la afero esperantista. Dankon provia atento, gis morgao, tai, kiel ciam, antauen, sen fine.